ეხლა ჩვენ ვიმყოფებით ძველ თბილისში, ესე იგი აბანოს უბანში, ძველად აბანოს უბანს ეწოდებოდა მეიდანი, ესე იგი. იქ იყო ბაზარი იყო, ყველაფერი, ყველაფერი იქ იყიდებოდა. აქეთ კიდე ჭრელი აბანოსთან იყო გვერდზე ხეობაში რომ შემოხვიდოდი, ეწოდებოდა ლეხთა ხევი, რადგანაც გარშემო მარჯვნიდან მარცხნივ ლეგვის ხეები იყო უამრავი. იყვნენ აქ ტყავის ოსტატები, რომლებსაც დაბაღებს ეძახდნენ ამ ხეობაში. ლიტოზე ოქრომჭედლები მუშაობდნენ ვერცხლის ქუჩაზე, მოპირკეთება ხანჯლების, ხმლების, უმთავრესად იქ იყო. იყო ქართული ოსტატის, სომეხი ოსტატის პრინციპში. საქართველოში ყველერი იყო ახლა და ათაბაბიდან ეგრე იყო. მე ვარ თეიმურაზ ჯალაღანია. ქართული ტრადიციული საბრძოლო საჭვრელის ოსტატი. საერთოდ ეს ბავშვობიდან მიყვარდა მე ეს ჩემი ხელობა. ნარიყალაზე ომობანას თამაშობდით ხოლმე. ხიზგან ვაკეთებდი დამბაშებს, ხიზგან ვაკეთებდი თოფებს და ახედან ნენელა შემიყვარდა ეს საბრძოლო იარაღების გაკეთება ხეში და მე ნენელა გადავედი ფოლაჩი. მე ყოველთვის მე მეინტერესებოდა ჩხირკედეობა ამ ყველაფრის. ერთ დღეს ჩემს წამიყვანა საბურთალოს ბაზარი იყო. აი ახლა სარასპორტის სასახლეა თბილისში. ნუ აგედიგით ხედავ ერთი დამბაჩას ყიდის, კონდახი მოტეხილი აქვს. ჩემს ზოს უთხარი, მიყიდე რა, მე უთხარი ეს დამბაჩა. ეს დამბაჩა რომ მოვიტანე სახში, მე დავიწყე ამის ჩხირკედლობა, გაკეთება, ჩახმახის ძალკე, იმის ძალკე, ამის ძალკე, ალომუშევე ჩახმახი და ნენელ ესე შევყევი ამის გაკეთებას. მოხდა ისე რომ ჩემი პატარა ოსტატობის შემდეგ გავიდა დრო და მე ჩოხოსანი გავხდი მე და ჩვენ ჩოხოსნების თავმჯდომარე იყო ოთარი ფარულავა ამავე დროს მისი მეგობარი იყო გურამ გაბაშვილი სახელოსნო ქონდა თვითონ ბატონ გურამს ქონდა დავდიოდი იმასთან მე ჩემი მოწაფეს წავიყვანე ეს გოჩა ზენკრიშვილი ორივემ თითქმის აი ეს ხელობა ერთად ვისწავლეთ თითქმის ჩვენ ერთად დავდიოდით ხო და ამ ხელობას ქვია ზარნიში, ესე იგი, როდესაც ფოლადში ჩადის მავთული, ან ვერცხლის, ან ოქროს მავთული, რა შეიძლება რბილი უნდა იყოს ეს მასალა, რადგანაც რომ გამოიყონო ყვავილი, გამოიყონო ღერო, სხვა მავთულს, მერე ზევიდან ჩაგუჩით ამუშავებ, მერე კიდე იწვინდება და 1000 პროცესი აქვს ამას. კავკასიური ადამი გამოირჩევა თავისი მოყანილობით. იქაც ყავდა დაღესტანში кай ხელოსნები, საქართველოსაც ყავდა და სპარსეთშიდაც და თურქეთშიდაც. იმიტომ რომ ერთმეში რომობდნენ, ვის მოიგებდა ის ხვეტავდა იმ ნადავს და მიქონდა და ოსტატარას მიქონდათ. ის ოსატი მერე ანვითარებდა ამას უკეთესად და არა უარესად. ჩვენებიც ხომობდნენ ქართველები, იერუსალიმშიც ხომობდნენ და ყველგან. ამან განვითარება შემოიტანა ამისი ბევრად, ზოგი აქედან მიქონდა, ზოგი იქიდან შემოქონდა. თავიდან კეთდება პირი, ესე მწედელების საქმე. პირის გაკეთების შემდეგ კეთდება ქარხაში. ქარხაში შემდეგ კეთდება დეტალები. მე სულ ბოლოს კეთდება ტარი. ტარი როგორი უნდა იყოს? გლის თავი უნდა კონდეს, ვერცხლისა უნდა იყოს, თუ სპილოზულის იყოს, როგორ ის იყოს, თუ შეკვეთას აკეთებ იმაზეა დამოკიდებული, ვის შეგიკვეთა როგორი. ეს თავის ცალკეკედება. ამ ადგილზე ეს ეს ცალკეკედება ხო და მხარე. ამ ადგილზე ხდება შეერთება. ცეცხლი ჩვენ გვჭირდება რომ შეერთო მეტალი მეტალთან, საერთოდ. დღეს ჩემ სახელოსნოში მუშაობს 3-4 ეს მოწაფეები. 3-4 ჩვენ საქმეს ჭირდება ძალიან დიდი ყურადღება. აი წარმოვიდგინეთ თქვენ რომ ნამუშევარი თითქმის 2-3 დღე აყრია უკვე, მუშაობს სამ თვეს, ორ თვეს, ეს ზარინ შეშედი ძალი საქმეა, შორმატევადი და უცებ რო გააფუჭო ისა ერთი ადგილი იმას ვეღარ გამოასწორებ მე. ამიტომაც თხოვნობს ყურადღების კონცენტრირებას და ესეთი მოწაფე ცოტაა საერთოდ. არიან ისეთი მოწაფეები, ესე იგი, რომელიც რომლებიც ელაპარაკებიან ამას როგორც მე ამ რასაც აკეთებ ის ის გელაპარაკება ურთიერთ კავშირში თუ არა გაქვს თუ არ გიყვარ თუ არ ეფერები შენ არაფერი არ გამოგივა აი ესეთი არის ეს ოსტატობა რომ დაოსტატდებიან მე მიდიან თავის გზაზე ჩემი მოწაფები ხა თბილისში არის ერთი 5-6 მოწაფე არის ჩემი თბილისში მეფის მერე და მეფის მთავარი სარდლის მერე ის ის ოსტატი ითვლებოდა დიდ ადამიანად უკვე. იმიტომ ის სახელმწიფო სჭირდებოდა. საერთოდ ყო ადამიანის ბუნება ესია. თუ შენ გაფასებენ, შენ უფრო მეც აკეთებ. აი სახელმწიფო ავიწყდება ჩვენი სანა ხალხი. და როდესაც იბიწყებენ ხალხს, ოსტატი ოსტატი ყურებს ყრის, ისიც ყურებს შამოუშვებს. და შეიძლება თქვას რა არ მინდა კაცო თავი დავანებო რაც გავაკეთე გავაკეთე მა და კარგი ოსტატი კერპია საერთოდ თავის საქმის რომ ის ეუნებიან არეუნებიან თავისას აგზელებს და აკეთებს გინავ შეერი მოყვდეს მაინც კუბოს ფისრამდი გააკეთებს იმას რაც აკეთებს ესთებიც არის ხო და თუ რამდენის მეც დაგვაფასებეთ იმდენი მეც გავაკეთებთ მე ახლა 82 წელს ხდები და რაღაცა კარგს რო იტყვიან შეიძლება გამეხარდება რა თქმა უნდა აი ესე ჩვენი ცხოვრება რა.